beti ba ex fata bino mo boyebi fo yes sikoyo looking for love na beti yango mpe bino mo boyebi merci na bino nyonso na ndenge bosupporte na minito nde na boye nayibi caméra gaz tv yango na bino asala mwa promotion mpona sikoyo na bino abeta sikoyo mwa eloko ya lingala kua me naza na besoin support na bino bato tu oyo bolingaka nga ba 13 love bino tu oyo bolingaka nga surtout bana kin balobi tour oyo fo nasala surprise mpo na bino nyonso tour na congo mpo fo nasala mpe tour ya afrique epuis euh, eza na basurprise ebele makambo ebele ezoya epuis baoyo oh, tu baza na besoin mabanga baoyo oh, tu baza na besoin badédicace bocontacte gas tv gires alice Toujours tolobaki que ezali emission oyo pe chaine oyo ememelaka bino ba informations ya sika pe ya kitoko ndenge bosengaka kaka ezala donc ba informations na bino eza toujours na gaz TV comme d'habitude donc oyo etali interview Emission ya art emission ya masolo kitoko donc boya bongo toujours na Gaz TV pona masolo ya sika donc toza awa to couvrir bongo partie nionso oyo etali ya filmage filmage esalama bongo pa na biso pe bozala bongo tunes po bolanda ba emission ya elengi